E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar Mr. Mosquito, hoje na parte final. Mas antes vamos desbloquear os mosquitos secretos. Segura L1 e manda cima, direita, esquerda, abaixo, quadrado, quadrado e R1 quatro vezes. Sou Daí segura L2 e manda cima, direita, esquerda, baixo, Quadrado, quadrado, R2 quatro vezes. E voa lá, desbloqueou mosquitos novos. Esse R você libera ao desbloquear todas as cores do jogo. Disfruta de tu batalha com Canelo. Estou harta! Me pica todo! Odio a esse mosquito! Lo vamos a atrapar Yo me está volviendo Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. Mírame la cabeza, ¡Y todo por culpa de un mosquito. Nadie me creerá en el trabajo. ¿Qué quieres decir? Eso no es culpa del mosquito. Sí lo es. Esto no habría sucedido si el mosquito no hubiese estado allí. también le picaron aquí. Si no hacemos algo... ¿Me pica todo? Ah, es la primera vez que me pica un bicho. Me pica tanto que podría morirme. Te picaron el verano pasado. No podemos hacer una foto así. Y yo que había traído una cámara nueva. ¿Cuándo ha sido eso? Eh, ¡Escuchad! ¡Escucha! ¡Ese mosquito está en casa! Ah, ¡No sabe con quién se la está jugando! ¡Kenichi! ¿Qué estás haciendo? Este es el momento de la verdad. Hemos echado insecticida por todas partes y ese mosquito se ha reído de nosotros. ¡Tenemos que usar la cabeza! Kenichi, además de poner pastillas, he rociado de insecticida las puertas de nuestra habitación. Hmm. Usaremos todos nuestros recursos para exterminar a ese mosquito. Kenichi, siempre se puede confiar en él. ¡A por él! ¡Muy bien! vamos a enfrentar a Caneo. Lo único que me empuja a combatir es el amor. El amor a mi familia. Fase 9. Há veneno no ar. Faça caneio desmaiar e chupe o seu sangue. Um depósito extra. Vai! Toma! Errou! Opa! Depósito extra. Nossa! Cuidado! Canelho la maravillosa! Nossa! costas! Alex! la maravillosa! Ah, radical! Toma. Opa! Errou! Ah! Agora! Canello la maravilha! Canello la maravilha! Toma! Nossa! Treinando sangue. Ah! Se você quiser que eu traga mais vídeos como esse, não esqueça do like. Depósito extra. Beleza, é isso aí. Canello ha luchado con valentía, pero tú eres mucho mejor. Ah, muy obrigado. Y vamos en em frente. Y e ahora... Disfruta de tu batalla con Rena. Vamos a enfrentar a Rena. ¡Mami! Rena, ¿cómo van los preparativos? Perfectamente. Las habitaciones están llenas de matamosquitos. Nada va a escapar de aquí con vida. Tenemos que tomar medidas extremas. Pongamos más matamosquitos eléctricos. Hmm. Voy a acabar con... el enemigo de mamá. Yes, todo Fase 10. Está cheio de armadilhas. Faça a reina desmaiar e chupe o seu sangue. Um depósito extra. Ih, cuidado com ela, hein? Ela vem com tudo agora, porque ela está brava. Vamos lá! Depósito extra. Vai! Nossa! Toma! Não! Ah! <laughs> Queria que ela tivesse num jogo de luta pra poder escolher. Vai! Toma! Nas costas! Que beleza! Por debaixo das pernas! Caraca! <laughs> Nossa! Que chutaço! Vai! Agora vai! Ataque o ponto fraco! Toma! Vai, vai, vai, vai! <laughs> Seu sangue me pertence agora! Deixa o like se você quiser que eu traga a continuação desse jogo. Eu um extra. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Beleza! Ay, me pica más que el año pasado. Ha merecido la pena ver esa batalla. Eres un profesional. Y ahora, a batalla final! Kenichi ha estado esperándote. Es como un soldado solitario y combatir contigo se ha convertido en su único placer. Así que has derrotado a Canello y a Rena, ¿verdad? Ih, ó o cara aí. Fase 11. Está cheio de inseticidas no chão e nas paredes. Faça Kenite desmaiar e chupe o seu sangue. Um depósito extra. Bora! Toma! desgraçado! Toma! Pronto, depois do extra. Kenichi, el milagroso. Bicho del demonio. Toma! Todo é culpa tuya. Não. No! Ao ataque! Vai! Opa! Se levantou. Cadê o coração? Cadê o coração? Kenichi é Milagroso. Nossa! O meu Hadouken! Has conseguido Não, não, não, não! Já te tenho! Tá! La ilusão definitiva, Kenichi! Errou! Vai! Te cogeremos de gusto. La ilusión definitiva Kenichi. Vai, vai. Kenichi, el milagroso. ¡Ah! Calma, calma. Agora! explosión de... ¡No! Vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! E é isso aí! Estoy agotado. ¡Ufa! ¡Qué sofoco! Kenichi se honra de haber luchado contra ti. Y ahora, vamos para la última fase. Una vez más, el otoño está a la vuelta de la esquina. Solo necesitas chupar un poco más para pasar el invierno. Hazlo y tus esfuerzos se verán recompensados. Oye, Ayaka. ¿Qué pasa? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué es todo ese humo? No me lo puedo creer. ¿Un incendio? ¡Ah! ¡Esto es terrible! ¡Somos bomberos! Disca no! Disca 3. <laughs> Fase 12. A sucção definitiva. Se apresse e chupe o sangue dos três Yamada. Três depósitos extras. Muito bem, vamos lá. É engraçado eu pensar que a... A Yaka estava na casa até agora. Com tudo isso acontecendo. Um depósito. Dois depósitos. Falta um. Três depósitos. E vamos entrar no quarto da Rena. Vamos lá? <laughs> Opa! Olé! Mm-hmm. <laughs> Nossa! Espera a Rena se acalmar. E... Agora! <laughs> Errou de novo! Vai, falta pouco! Vamos aproveitar que a gente gosta mais da arena, pegar todos os depósitos. Ouch! Vai, falta pouco. Mm-hmm. <laughs> Beleza, beleza. Beleza, vamos sair do quarto. E agora, vamos para o próximo quarto. Mm-hmm. <laughs> Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ah, e esse jogo tem continuação. E eu pretendo trazer aqui pro canal. Então se você gostou desse vídeo e quiser que eu continue, não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. O seu feedback é muito importante. Comenta aqui embaixo o que, que você achou do jogo. <laughs> Dois e Yamada já foram. Falta um. Mm-hmm. <laughs> Pronto, vai, vai, vai, vai, vai. Vamos dar fora daqui. É isso aí! Beleza! Conseguimos! Zeramos o jogo! E agora? Vamos ver o zeramento? Quiero hacerme fotos con esta pinta. Las haremos otro día. No entiendo por qué... Reina, ¿has olvidado lo que hicimos el año pasado? ¿Qué, Kenichi? ¿Tú te acuerdas? Por supuesto. Hoy es nuestro aniversario de boda, ¿no es así? ¡Oh, Kenichi! Canello, hagamos un viaje, solo es tuyo. ¿De verdad? Oh. Oye, tienes que llevarme a mí también. Bueno, y si... te você gostou este vídeo, não esqueça do like. Kenichi, sí. ¿lo has entendido? Vamos, date prisa. Ya voy. Date prisa, Kenichi. Então é isso, esse foi o Mr. Mosquito. Ele é muito maluco, eu sei, e que não é o melhor jogo do mundo. Mas no final das contas acabei gostando desse jogo. A proposta é muito interessante, no final das contas esse jogo me divertiu muito, o que significa que valeu a pena. E, apesar de ser muito ruim em vários aspectos, incluindo a dublagem, mas o conceito é legal, o jogo foi bem pensado. Mas eu sei que você tem jogos ruins aí na sua lista de jogos favoritos, considerados ruins. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e encerramos as gameplays de 2020. Desejo a você um feliz ano novo. Vejo você no Mr. Mosquito 2. Conto com sua presença no próximo vídeo, no próximo projeto, no próximo ano. E até a próxima!